огня Горят ночной прохлады И на вокзал до утра Сидит старик совсем не устал Он без ноги и без руки Сидит и милый и защищал родную землю. Сидит он голову склоня, забытый, никому не нужный, а люди мимо проходя кидают девушка моя, Как больно видеть не тебя, Такую нищей и жестокой, Когда длинны твои поля. Спасибо.